Imagina que tes un péndulo que pesa moito e queres que empece a bambear. Pois ben doado, non si? Podo poñerme en fronte del e darlle pequenos empurróns cada vez que volve a min. Pero agora engádelle que queres que acade a máxima velocidade posible. Poñerte no medio de algo así, movéndose a fume de carozo, ao mellor xa non é o máis intelixente do mundo. Pois este é o caso do Botafumeiro, un incensario dun 60 kilos que acaba os 68 km por hora. Neste vídeo vou intentar explicar cal é o truco case milenario que usan os tiraboleiros da Catedral de Santiago. Para empezar, poñemos en movimento o botafumeiro, Cun empurrón simple, non fai falla que bambé demasiado. No momento no que o péndulo empece a oscilar, o grupo de tiraboleiros estará atento. Estes están a termar do extremo doutra corda, de tal xeito que o tirar dela acurtarán a longitude do péndulo e viceversa. Ben feito, conseguirán bombearlle enerxía ao movimento do botafumeiro e, como consecuencia, aumentar progresivamente a amplitude das súas oscilacións. Pero que significa un bombeo ben feito neste caso? Cando os tiraboleiros tiran da corda, están a facer un traballo que se traduce nun incremento positivo da enerxía do sistema botafumeiro. E cando soltan corda, o traballo é negativo. É dicir, que lle están a quitar enerxía ao sistema. Neste caso, por exemplo, como incensario está quedo, cando tiran da corda, o traballo que os tiraboleiros farían é proporcional á forza da gravidade que tira do péndulo. E será exactamente o mesmo, pero de signo contrario, cando soltan a corda. Mais a cousa cambia cando lle damos un pequeno empurrón inicial, pois o traballo que os tiraboleiros realizarán pasará a depender do momento no que o fagan. Cando o botafumeiro pasa pola vertical, a súa velocidade é máxima. Máxima velocidade implica que a forza radial debida a esta velocidade, ou forza centrípeta, tamén será máxima. En definitiva, o traballo que os tiraboleiros terán que facer para desplazar o péndulo será tamén máximo neste punto, así como a enerxía que lle transmiten os sistemas. Todo o contrario acontece nos extremos da oscilación, onde o botafumeiro perde toda a velocidade e a única forza contra a cal tirar é a da gravidade. Pero isto significa que se xusto neste intre, no canto de tirar, soltan a corda da que anteriormente tiraran, o traballo que reciben de volta será mínimo. En resumo, Ao tiraren da corda, cando o botafumeiro pasa pola vertical e a soltala, cando está nos extremos, maximízase o bombeo neto de enerxía ao sistema, ato infinito. Se seguen bombeando, chegará un punto no que rompan o teito. Ben, non. Cando empeza a cadar velocidades considerables, entra en xogo un factor con consecuencias aplastantes. A forza de rozamento contra o aire, que chegado a certo punto evitará que a amplitude das oscilacións aumente máis. Deixo vos aquí un vídeo no que explico isto moito mellor. Fago vídeos chulos, pa que si? Sí? Suscribidevos e compartidemos o... <coughs> non se sabe con exactitude o ano no que se descubriu esta técnica, pero estímase que foi nalgún momento do século XIII, época na que pouco se coñecía da física detrás deste tipo de movimentos. Para poñervos en situación do mérito desta obra, Galileo Galilei, que asentaría as bases do método científico, non naceu ata o século XVI. Pero claro, ter un corpo dun 60 kilos movéndose tan rápido ten as súas consecuencias. E hai dous accidentes históricos especialmente interesantes nos que a corda non resistiu e acabou por romper. O momento máis perigoso durante o bombeo do botafumeiro acontece, sorprendentemente, cando os tiraboleiros soltan a corda durante as primeiras fases, cando a amplitude das oscilacións é aínda pequena. E isto é debido a que neste punto producirase unha caída libre e vertical, polo que o tirón que a corda sufrirá será máximo podemos atopar un accidente debido a este perigo o 23 de maio de 1622, cando a corda rompeu o incensario que o xusto ao lado dos tiraboleiros, que traballaban case na vertical de oscilación. Ainda así, un dos accidentes máis sonados data do 25 de xullo de 1499, día no que Catarina de Aragón, filla dos reis católicos, pasaba por ali e o péndulo decidiu soltarse e sair disparado contra a porta de praterías. Ao ter chegado tan lonxe, uns 40 metros, podemos intuir, neste caso, que o accidente aconteceu co proceso de bombeo ben avanzado e xusto despois de ter tirado da corda para aumentar a enerxía do péndulo. Para rematar, hai unha pregunta que non me gustaría deixar sen resposta, Como é posible que algo tan impresionante como este rito non se espallase moito máis mundo adiante? Como dato, direi que se sabe que tanto Ourense como Tui contaron no seu día con seus propios botafumeiros. O motivo polo que non se espallou máis aló é que no momento no que naceu esta técnica, o gótico xa era un estilo arquitectónico predominante. As bóvedas góticas adoitan ser moito máis altas, e esto implicaría pendurar o botafumeiro una corda o doble de longa. Para época, esto tería supuesto una gran dificultad de técnica. La resistencia do aire tería aumentado, limitando así a amplitude máxima das oscilacións. Para compensarlo, un incensario de mayor masa sería necesario, pero para poderlo implementar, toda estructura tería que ser distinta.